Tagon quart quin de la Amsterdam. Mi volas paroli cun vi pri penso che io al venis en mian capon tutte sen aina invito. ie quiu grado oni povas influi nian conduton per honoroi cae titoloi, aparte in Esperantujo. En eh, esperantuio, ciel nisias, la rolo de la mono almena o surface estas suffice malalta. Homo i formas estraro in concurso in donas premio in medalo in creas panteono in tiui aferoi caresas nian egoon, facte au nian mion, se vi preferas. Sed, ciu valoras la penon post chasi ilin, au ciu prefere ni prepensu occupigi pri aliai aferui? Nien la demando. Nu. Mi lasas vin alla medito nun. Restu con ni, con medito, con ni. Dankon. Saluton, cae bon venon alia nova Zamenhof amedito. Hodiau mi volas legi cae mediti con vi sur gazetta articolo la lingvo internazia e la iaro 1903 chi esti estas pri la mistera contracto cae mi lego sparton iela fino el pagio ducent dudexes. La firmo Hachette, entreprenante la laboradon por nia fero, postulis che ni dono al gi garantion, che la finanza i fructo e de gi a laborado partenos al gimem, che ne al aliei personoi au firmoi, chiui sen paghe usados la fructo in de gi laboroi. La firmo, si strebone, che ciuin raito in de mastro en la fer esperanta mi forgetis de mi. Tial gi ancau tute ne postulis che mi fordonu al gi monopolon super esperanto, kiel tre erare cae tute sen cause pensas multae esperantistoi. Do vidu tiui ci vortoi estas tre interessai char ili montras che la rilato inter la esperanto afero kai mongaino gaino estas ni diru mal cae ciam estis mal facile la comenzo. Cae, facte, Zamenhof clarigas trebone citie, che ne estas mastroi super la lingua, sed, cion li intensis diri per tio, che neniu povas vere al proprigi al si la raiton decidi pri la essenzo ca la estontezzo della lingua. Sed tio ne signifas che ciui esperanto parolanto estas segala i facte, char quelcae estas en eh, posizioi ciui povas influi la lingua. Cai, mi pensas che c'è tiu problema della rilato inter la esperanto mondo kai mongaino estas ancora oltre attuala mi pensas comprenneble ne new havas la monopolon super esperanto se tio la mi, tio facta estis laumila basa chialo, malanta la decido liberigi la lingvon en tute de ideologio e de mastroi dum la unua congresso in bologno facte che casis se exacte tio kai tio casis du jaroi post citio grava evento en la tiama Esperanto historio. To, ciu vi pensas che malfazilas la rilato inter Mongaino ca Esperanto? To, jen. cialo por kunmediti. Dankon provia atento, gis morgau, cae ciel ciam, antave sem fine.